қандай көзің көптен бері жүрек е көзім <laughs> не болды көз есікті сүзіп албадың ба нұрбек қайтем мен жас бала емеспін ғой ашығын айттым баяғы эле кыздар да турабы эми билесиз го эми мушташтын баары кыздардын айынан чыгат да билесиз да эмне жигити бар кыздарга тийишип алыпсыңбы жок мен жигиттер менен мушташкан жокмун и кыздар мененби аялым менен аялым айтағай сендердегі мен шылдыңдабай калыңызчы өзүңүзчү өзіңіз не болды көзіңізге мен да еркекшілік та үч бала мен мушташтым бір удар менен чечилди го бир удар менен жанагылардын жүрөгүн чүрүп кечирим сураттым го жалдыратып сиз андай деле мушташа алчу эмес элеңиз го эмнеге кантип жок сен тұра эмес түшүнүп окшойт жаң бір удар тиді жана жерге титиреп жатып алып же өлміш болып жатып алып жанагылар жаман жалдырат кечирим